he nau a elles exaifnes anistamenes sunel cusi hoinauta histia hina me he naus tois scopelois pros ratte tai e eis ta brachia en piptae eiton kindunun ec feugein u dunantai nau tote oictis ta apoluntoi hoi anthropoi, hai emporiai, cae panta ha entae nei estin. Ude ofelei ti toe caaloe ec bletheisa he hiera ancura. Tine soosdontai dontai eite entini pinaci, eite en scapidioe ec necomenoi. Meros ton emporion, hama ton necron, tais actais hupo tu pelagus prosballetai